gashimira imana itemeye kuremwa mu muyaga ngo bashinge mu gikatsi cyangwa se mu mbetezi aleluya yewe turashimira imana itatugize inyamaswa ntiyatugize inyoni ngo tuguruke mu kirere ntiyatugize isamake ngo tujye twibera mu mazi aleluya ndege ndashimira imana itemeye kuremwa n'isekuru ngo bashinge nkumuhene bansekure mu isombe aleluya yewe genda shimira imana itemeye kuremamo capati ngo basomeze icyayi bamanurire bunguri n'umuhogo ngo ba ukubyi w'igikondo yarabumbebeje wowe narusohotse yaramumumaye uramumumumaye mwana wa mama dutsindira ibyuba n'ibyihi datahurira n'ingendo nziza mbude mugabo wehe imuhira wacu. iyo nakuriye habaye umwana yari intore yari umuyabaga yarazwe runtu yari akarorero nk'urunganwe uyu mwana ntikakiyobwa ntiharakunzwe reka rakundwa yitwa tiro ry'inka iyasa n'irirenga yitwa tiro ry'inka uye iyasa n'irirenga imana niyo yaremye umuntu imuha ishusho ryayo turabana b'imana imana niyo yaremye umuntu imuha ubwenge bw'ijizo tonora buyobya satani n'umugomara kapu tumuha induru tumuha amahirwe nimukayitinye nimwemere inkuru nziza mumenye ko yesari muzima imuka yitinye nimwemere inkuru nziza muvuge ko yesu ari muzima nushaka amata y'ikivuguto uhumura ndayaguha ngeyo mico myiza wirira wihogora wihoreza ugeze i kabgayi kuri santire do sante yaho hari ishusho ya yezu nyirimpuhwe n'igihe wayishushanyije ugeze ujya inyange ku kibuye hari ahantu bita za karamu utaragerayo hari paruwasi iyoborwa n'ababikira sinzi ukuntu babita niba ari abakarikuta sinzi hari ishusho ya tereza w'umwana yezu aho ni mu bantu mu banyagatulika ariko hari umubikira nanone uyobora ivuro ry'i kabgayi wapfushije famiye y'abantu cumi n'umwe abantu bose yamara udufoto twabo mbakorera porutire ishusho nini cyane izengurutse nk'ahantu muri salo ayo mafoto yarandyoheye sinzayibagirwa nanjye nigeze kwishushanya Eh, nanjye nigeze kwishushanya iyo foto iba kimomo ariko ibihatse byose nigeze gushushanya perezida rwiyamira ihamije iminega rwamira yambarusha imigabo n'ubukombe bw'inyamibwa ubwo bene rutarabana bari bagitunganira imbibe yo n'imbagare mu bukombe bwa nyamura yemewe iyo ni inkumburwa y'ikirega aratambutse bayikundira ingendo u rwanda ruyibera bayita inzira baberurema zirangwa n'amarabe yameze n'amareza y'inyamba akwiye gisambano karwanga kugwabira ishi imbabazi abahizi nuko mpamagara inkumburwa y'ikirenga nkamagara umusengo w'umusenene umusaya mwiza wayijyanye igambira iyo nibigira inkuba y'ikirangira ituruka mu giciro ikaba ikaba inkanagira abashumba yakandagiye ntimba maze impungu zimuka mu bisabo ishi imbabazi abahizi uwo ni nzinzi wanzigiye cyangwa mu kimwe abenshi bakunda kumenya nk'umutarami nzinzi wanzigiye reka mbanze mbere ko twinjira mu kiganiro neza mbanze menye ahahise hawe nzinzi wanzigiye yari muntu ki nzinzi wanzigiye ubu ngubu ni muntu ki nzinzi wanzigiye arifuza kuzaba nzinzi umeze gute ahazaza hiwe murakoze cyane genda eh, uwanzigiye eh, nzigiye yari umuhanzi yakundaga ibintu by'umuziki eh, yari umucuruzi akaba umushoferi yari umunyabukorikori bwose kuko Eh, gusa simuzi yapfuye ndi umwana ariko amafoto nagiye mbona aho nabonaga yari umukanishi aho nabonaga ari mucoma ari kotsa amafi aho nabonaga arimo kudoda inkweto aho nabonaga arimo kugorora amakote ahantu nabonaga ari gucuranga imiziki yagiraga za utubyiniro ubundi nkamubona mu mamodoka ni ukuvuga ngo iyo umushoferi ndagusuje wowe ufunguye iyi nkuru bwa mbere nshimira na buri muntu wese wakanze sabusikarayibu ugakanda akazogera eh, ukadusheyaringira iyi nkuru kenshi na kenshi rwose aba bantu bibandaho cyane ariko abantu bakunda gukora sheya kubera ko iyo bakoze sheya baba batwereka ko ibintu twabagejejeho batabikunze bonyine ahubwo bakabisheyaringa n'abandi babwira ngo twibanda mu iyobokamana tukaza muri interineti tukakira abahanzi abanyempano uri kubona umuntu nakiriye sinzi ngo ni umugabo sinzi ngo ni umusore ngira ngo nyine ibyo bibazo nk'uko ndi kubyibaza reka mbanze mwakira abibwire ibindi muraza kumenya inyuma gusa keep watching nzinzi bari kutureba bari kugira ngo babanze bamenye umuntu bagiye gutaramana nawe eh, amazina yiwe ndetse bamenye na nzinzi ni muntu ki mm. akoze kubera amagazi yari inyamatsi ya rwagagunga yigabije baragira impeta nkuru zivugiye mu rugero wehe yemwe we abanyarwanda dufite umuco w'urugwiro uyu muco wacu ntuzigera ucuyuka ripfizi itaba ibitandaro gukomeza kurinda umugabo na musaze mu ndacengerwa z'umunyabugwe na rero wamuhaze ndagiye wanyerekezangabo ndi umuhanzi udahanda nzinzi wanzigiye ndi umuhanzi udahanda umuhanzi udahanda ese uri umuhanzi udahanda mu buhe buryo ndi umuhanzi udahanda sinkomeretsa cyangwa ngo nsanze ibyo nsanze ni ukuvuga ngo ugende indirimbo indirimbo z'urukundo iz'isanamitima ntabwo mpanda se ntabwo uzi <laughs> guhanda icyo bivuga nzinzi turabyumva neza wibwiye abanyarwanda mu buryo bwa kinyamwuga ariko hari akantu numvishe eh, uri umutahira Ah, ntabwo ntahana nazo ahubwo ni umwisi w'amazina eh, uri umwisi w'amazina eh. Eh, abenshi y'inka amahamba buriya rwose nta kuntu watunyurizaho gake wenda gake cyane ishi babaza abahezi rwiyamirira ihamije iminega rwa yambarusha imigabo n'ubukombe bw'inyamibwa ubwo bene ruturabana babi bagitunganira imbibe yo nimbagare mu bukombe bwa nyamura yemwe wehehe iyo ni inkumburwa y'ikirega aratambutse bayikundira ingendo u rwanda ruyibera bayita rwandamiza n'izina babirurema zirangwa n'amarebe yameze n'amareza y'inyamba akwiye gisambanuka rwanga kugwabira ishima baza abahizi ni uko mpamagara inkumburwa y'ikirenga hamagara umusengo w'umusenene umusaha mwiza wayo ijyanye ingambira iyo ntirugira inkuba y'ikirangira ituruka mu giciro kabi kabi nkanagira abashumba yakandagiye ntimba ndaruhutse maze impungu zimuka mu bisabo ishi imbabazi abahizi uwo ni nzinzi wanzigiye cyangwa mu kimwe abenshi bakunda kumenya nk'umutaramyi umunsi twamuze nzinzi wanzigiye reka mbanze mbere ko twinjira mu kiganiro neza mbanze menye ahahise hawe nzinzi banzigiye yari muntu ki nzinzi banzigiye ubu ngubu ni muntu ki nzinzi banzigiye arifuza kuzaba nzinzi umeze gute azaza yiwe urakoze cyane eh, genda ubanzigiye eh, nzigiye yari umuhanzi yakundaga ibintu by'umuziki eh, yari umucuruzi akaba umushoferi yari umunyabukorikori bwose kuko gusa si yapfuye ndi umwana ariko amafoto nagiye mbona aho nabonaga yari umukanishi aho nabonaga ari mucoma ari kotsa amafi aho nabonaga arimo kudoda inkweto aho nabonaga arimo kugura amakote ahantu nabonaga ari gucuranga imiziki yagiraga za utubyiniro ubundi nkamubona mu mamodoka ni ukuvuga ngo yari umushoferi akaba umucuruzi ariko agakunda umuziki hanyuma nkagira mama eh, yitwaga umugore wa se eugenia we yari yari umubyinnyi akaba umuhanzi mu bijyanye n'ubukorikori imitako mm. dekorasiyo kumenya gutegura ibirori eh, kubyina no kuyobora mbese ibintu bijyanye n'imyidagaduro mm. eh, ni muri ubwo buryo bambyaye rero nanjye mvuka ndi umuhungu kandi uzira guhunga kandi nkazira ihungabana ibyo ari byo ryose mm. natojwe nyine ndi umwana iwacu ni busasamana eh. mu karere ka nyanza gusa ubu nyine muri nyanza ariko ngewe ndi muri kigali eh. Eh. nzinzi wanzigiye uratubwiye uti wakuze ah, ubona nzigiye eh, hari imirimo yagendaga akora ariko ubibona mu buryo bw'amafoto kandi iyo tuzi ko iyo uri kureba amafoto ukoresha ikintu bita amaso kandi nzinzi wanzigiye nzigiye tukwakira ku musambi TV tuzi ko ufite ubumuga bwo kutabona ubu bumuga bwatangiye ryari bwaje gute bwakoze cyane hmm. nahumye ndi mukuru kuko jyewe narize pirimeri ndayirangiza niga serayi ya kera niga imyuga ijyanye n'ubugeni bwo gushushanya kubaza amashusho mm. nuko biragenda biragenda biragenda ngeze ejo bibiri na cumi na gatandatu amaso yanjye arapfa mm. ni ukuvuga ngo maze iyo myaka igera muri irindwi itandatu mm. gutyo ntabona nzinzi uratubwira ati kera wari nzinzi ariko wari ufite imirimo ukora wari umunyabugeni mu bintu byose wagiye ukora buriya umunyabugeni ni umuntu ugera ahantu henshi cyane n'abandi bantu baba batakandagira kubera ubudahangarwa afite ni ikihe wenda gishushanyo wiyibutsa bati icyo ni igishushanyo kabisa cyanyubakiye izina gituma mba nzinzi wanzigiye w'icyo gihe ariko ubu ngubu ntabwo nyirongo abantu bari banziho urakoze ni byinshi nakoze byanditse izina hari n'ibiri hanze ndibuka nk'igishushanyo nakoze kiri muri renani paratirani mu budage cyagaragazaga ababikira b'abirabura n'ab'abazungu bari mu bwato bumwe eh, iki gishushanyo cyaranryoheye cyane abantu baragishima kijya mu budage ugeze i kabgayi kuri santire do sante yaho hari ishusho ya yezu nyirimpuhwe n'igihe wayishushanyije ugeze ujya inyange ku kibuye hari ahantu bita za karamu utaragerayo hari paruwasi iyoborwa n'ababikira sinzi ukuntu babita niba ari abakarikuta sinzi hari ishusho ya tereza w'umwana yezu aho ni mu bantu mu banyagatulika mm. ariko hari umubikira nanone uyobora ivuro ry'i kabgayi mm. wapfushije famiye y'abantu cumi n'umwe mm. abantu bose yamuhaye udufoto twabo mbakorera porutire ishusho nini cyane izengurutse nk'ahantu muri salo ayo mafoto yarandyoheye sinzayibagirwa nanjye nigeze kwishushanya eh, nanjye nigeze kwishushanya iyo foto iba kimomo ariko ibihatse byose nigeze gushushanya perezida Eh, nashushanyije perezida kera cyane perezida wa utari kagame perezida wa leta yo hambere iyo bita iy'abatabazi ngira ngo eh, nigeze kumushushanya ndi umwana niga pirimeri eh, ndanabihemberwa cyane reka tugerere mu kuntu wisanze basi ufite ubumuga bwo kutabona ibyo byatangiye gute byaje gute kuko nakeka iyo ibintu bikubayeho ufata iya mbere kugira ngo ujye kwivuza ese ibyo no kwivuza byo byagenze gute kugira ngo ati nkuyeho rwose ndatuje ngiye kubana n'ubumuga bwo kutabona koze na nyine rumva nako nandikaga ibyapa nkandika ku myenda ngira ngo urabona umupira nambaye hmm. hano eh, handitseho hopulayini sipoti eh. ibi nibyo bintu nakoraga eh, ariko iyo hopulayini sipoti urayamamariza ndayamamariza kuko aramfasha ni umuterankunga hmm. aranyambika uzayibona hmm. imyenda nambara myinshi bariho purayime sipoti rero mbonye bitari mu gukunda nari umukirisitu ntangira kujya nigisha nari nzi bibiriya cyane noneho nkagenda nkabona inyuguti zirafatanye nasoma inkuru nasoma titire nkabona imirongo hasi wapi bigenda byanga gake gake njya kwa muganga kabgayi biranga bambwira ko amaso yanjye yatavurwa njya kanombe biranga njya ku nkuru nziza biranga bandangira abaganga baturutse muri pakisitani baje i bujumbura kuvura amaso njyayo i burundi biranga njya uganda biranga nza kuvuga ntireka mbyihorere eh, ibyo ari byose nta kintu bishobora kungezaho umudogiteri umwe niwe wambwiye ko uburwayi budakira ko mu bantu ijana haba harimo batatu baburwaye hmm. eh, mpita niyakira rero ndavuga ntibwongeye kubana nabwo kuko nubwo umuntu atabana umuntu abana n'ikintu akunda ariko narabyakiriye ndavuga ubundi ko nicyo gishako cyanjye imana impaye mm, n'abantu bakunda kuvuga ngo nzinzi abantu n'ubumuga bwo kutabona eh, ntibavuga bavuga ahubwo afite ubumuga bwo kutabona nzinzi wanzigiye ufite ubumuga bwo kutabona ariko turakubona uri umunyempano cyane kugira ngo wisange uri umucuranzi w'igikoresho nk'iki ngiki kigora abahanzi cyane ibintu byaje nyuma y'uko wisanze ufite ubumuga bwo kutabona cyangwa byatangiye kera utarabana n'ubumuga mbere mbere yaho nyine kuko nakundaga kuririmba no kubyina hmm. nari intore nari mfite n'itorero hmm. ariko nambaga ari ibintu byo kwiryohereza hmm. ariko ah, amaso apfiriye ndavuga ni bya bintu babishyiramo imbaraga ahubwo nkareba ko byantunga kuko nabonaga hirya no hino hari abahanzi bitunze nibwo natangiye kwiga gitari iyi si ndanayimenye ubu nyizi igihe gitoya ariko ibyo nakoze narabikoze birakunda ndibuka bibiri na cumi na karindwi habaye amarushanwa mu mm. karere eh, yo kwakira kuko kari kampeni yo kwamamaza perezida eh. ntanyatsindira nuko nanatangiye ni nabwo nakoze indirimbo ya mbere itikundwa mm. eh, noneho reka ku bakurikiye umusambi tv babanze bamenye eh, uburyo wenda wacurangamo indirimbo ariko ndagusaba wenda duhere ku ndirimbo eh, yo kwamagana satani kuko buriya satani ntabwo akora ibyiza ni bibi gusa ibyo mbona muri iyi si binyereka satani ko yamanukiye isi afite umujinya mwinshi intego yiwe ari ukwica ikiremwamuntu afite umujinya mwinshi intego yiwe ari ukwica nzinzi wazigiye satani ni umugomara kapu tumuhindura tumwima amahirwe satani ni umugomara agatsindwa tumuhindura tumwima amahirwe imana niyo yaremye umuntu imuha ishusho ryayo turabana b'imana imana niyo yaremye umuntu imuha ubwenge bw'ijizo tonora buyobya satani n'umugomara kapu tumuha induru tumuha amahirwe nimukayitinye nimwemere inkuru nziza mumenye ko yesari muzima imuka yitinye nimwemere inkuru nziza muvuge ko yesu ari muzima satani niwe wayobeje adamu na yeva barya amatunda turocumura satani niwe wayobeje dawidi asambanye umugore wa uriya maze aramwica satani ni umugomara kapu tumuhe induru tumuhe amahirwe isatani ni wowe wayobeje pawuri igihe yari sawuri yica abana b'imana satani ni we wayobeje petero yiyakana umwami ariko aramubabarira satani ni umugomara kapu tumuhe induru amahirwe ntimukayitinye ntimugatinye satani mumenye ko Yesu ari muzima nimukayitinye ndimwemere inkuru nziza mumenye ko Yesu ari muzima isatani niwe urimo gutera ibibazo mu ngo nyinshi zigasubiranamo satani niwe urimo gutera ibibazo mu bashoferi bagakora impanuka satani niwe urimo gutera ibibazo mu isi yose muri korona virusi satani ni umugome arakapu aragatsindwa satani ni umugome aragatu ariko bumva buriya wamwita irihe zina <coughs> ntaryo namwita na satani mba numva ntarivuga nuko gusa nisanze ariko bamwita kumuvuga kuyivuga birambangamira eh. ariko kuko nta kundi ntayita ngo ese w'ibibi byose ese iyi ndirimbo ujya kuyitangira nyine kujya mu nganzo yayo cyangwa hari umuntu ukwandikira uya ngewe ndabyikorera hmm. ndabyikorera indirimbo nkayihimba iyo mfite gitari ngenda nyine nandika mu mutwe hmm. nandika mu mutwe ariko ntarahuma mfite igitabo nari narazanditsemo nyinshi utagira ngo ni izo nari naranditse nyinshi hmm. ndimo gutangira kugenda nyine nzisohora Eh, ariko nk'iyo ndamutse guhimba n'ubundi ndazihimba nkajya nirikodinga nakumva hari aho bitameze neza nkasiba nkongera nkakosora gutyo nuko nandika ntabwo nkoresha ikaramu mm. ariko nzinzi twabonye ku mupira wawe inyuma handitseho ngo nzinzi sho ah, iyo nzinzi sho buriya yabikora iki tubwire abakurikiye umusambi tv baje kuba babisobanukirwa neza nzinzi sho ni urubuga sinzi ni yutube cano yanjye mm. eh, yitwa nzinzi sho Mm. niyo abakunzi abakunzi b'umusambi tv mm. n'abashimishijwe n'ibyo ndi gukora mm. bashobora kujyaho bakareba ibihangano byanjye nzinzi show hari ikibazo buriya nibajije gishobora kuba gihuje n'umuntu uri kutureba ku musambi tv nzinzi tuzi ko ufite ubumuga bwo kutabona none turabona ku mupira wawe uri kwamamaza brand ya nzinzi show kandi tuzi neza ko ibi bintu bya youtube bisaba kuba umuntu abikora areba kwa Prodinga gushutinga gukurikirana sheni yawe uburyo iri kugenda izamukamo ibi bintu bihuza gute ko ufite ubumuga bwo kutabona bihuza gute na nzinzisho murakoze eh, kenshi abantu dukoranye ikiganiro nk'uku eh, musambi tivi nibo nanjye mpita mporofita bakahita banshyiriraho nk'utuntu mba mfite kuri furashi cyangwa se mu ndirimbo zanjye nkahita nabo abinkorera eh, ni abantu babinkorera igihe sinabishobora ni abantu babinkorera Eh, n'ubu ngubu ahubwo uze kwibuka undebere nyine aho bigeze simeruka kumenya ngo bigeze aha komenti sinzi njya ngira abantu bansomera bakambwira mm. eh, ariko numva ari bizima aho bigereye aho mbiherukira ku muntu uri kutureba ku musambi TV ngira ngo murebona ko nzinzi arimo arakwaka inkunga itagoye cyane yo kuba wajya kuri shene yiwe wenda nubwo atabibabwiye ni ukujya mugakora subscribe ugakora share ukanatera comment nubwo wenda comment atayisoma ariko hari abandi bantu bayisoma kandi iyo utanze gutanga bigira umugisha kuruta guhabwa nzinzi twakomeje hano hanze hari abahanzi bo mu Rwanda bafite amazina navuga ngo ni amazina akomeye cyane Eh, ubundi nkawe nzinzi kugira ngo umuntu yitwe izina eh, ry'ubuhanzi yumve mbese abantu bari kuvuga ati uriya muntu ni umuhanzi ni uko kuri wowe kugira ngo umuntu yitwe umuhanzi ni uko yaba afite nk'ibihe bintu runaka wenda ashoboye mu bintu byo guhanga murakoze ubuhanzi buri bwinshi buri kwinshi hari abahanga urumva ko ari umuhanzi mu bijyanye n'ubugeni amaso apfuye nshyira imbaraga mu kwiga umuziki Eh, ushobora kuba umuhanzi mu bugeni kuboha gutaka se hmm. kuririmba gucura ariko umuhanzi uwo wese arangwa n'igihangano cye yakoze kikamenyekana hmm. eh, si ukuba ko hatari n'abandi bahanzi bataramenyekana barahari benshi hmm. ariko nyine ikiranga umuhanzi ni igihangano cye icyo mbivugiye urabona hano hanze hari abahanzi ujya kumva ukumva ngo ni umuririmbyi ariko yaririmba ukumva eh, umwanditsi w'iyo ndirimbo ntabwo ari we ukumva n'undi muhanzi mugenzi we ukumva umuntu wacuranze iyo ndirimbo ntabwo ari we we nta nubwo azi no gucuranga ariko ukumva ngo ni umuhanzi nk'abo twabita gute kuri njye mba ari umuririmbyi mm. kuko bamwandikira mm. ibyo bamwandikiye akabiririmba mm. sinamwita umucuranzi kuko afite abandi bamucurangira aba ari umuririmbyi ariko umuhanzi ni wa wundi wagize igitekerezo akacyandika akanagitangaza akagishyira ahagaragara akanagishakira uko yakiririmba ni burya rero abo bakore bandikirwa n'abandi hmm. cyangwa se bagatekerezwa n'abandi igihe mwabita ko ari abaririmbyi hmm. eh. nzinzi waba uririmba indirimbo z'isi gusa cyangwa n'indirimbo zijyanye n'iby'ubukamana nazo ujya ubasha kuba wenda waziririmba cyangwa kuzicuranga wumvise satani buriya satani ntabwo ari iy'isi nubwo gusa hari uburyo mubivugamo ngo indirimbo z'isi hmm. ngo n'iz'imana nemera ko indirimbo zose turirimba ari iz'abantu kuko tuziririmbira abantu hmm. kuko iyo tuziririmbiye abantu bakanyurwa <clears throat> tuba tugeze ku ntego imana yaduhereye impano kugira ngo turirimbire abantu imana se wayiririmbira izihe ndirimbo gusa iyo dukoze ibyiza bigashimisha abantu bigira ingaruka nziza iyo dukoze ibibi bikababaza abantu bigira ingaruka mbi eh, ariko imana inezezwa n'uko dukora mu byaduhaye kandi tukabikora neza hanyuma rero ndazigira pe ndazigira zaririmbiwe imana ingirizo z'urukundo z'ubukwe uko nakubwiye ko rore yanjye niyo kuririmbira abageni cyangwa se n'indi minsi mikuru hanyuma ubundi nkaririmba indirimbo zo mu zijyanye n'ijambo ry'imana kuko nk'iriya satani mfite indi biti byiza by'i karubari mfite nzashimira imana mfite eh, indirimbo zigera muri enye eshanu eh, reka noneho reka tugusabe yuko turirimbira ya ndirimbo eh, sinzi numvisha ari nziza uvuga uburyo ngo imana itakugize umuntu wagirirwa banshinga mu bikatsi no mu mbetezi mm. Mm. imana abari mu isi yose nimushimire imana itatugize inyamaswa ntiyatugize inyamaswa ahubwo yatugize abantu aleluya yewe nimushimire imana itatugize inyamaswa ntiyatugize ingagi ngo tube mu birunga ntiyatugize inkomo ngo tube muri nyungwe niyo tugize imparane imparage ngo tube mu kagera aleluya yewe reka shimira imana itemeye kuremwa mu muyaga ngo bashinge mu gikatsi cyangwa se mu mbetezi aleluya yewe turashimira imana itatugize inyamaswa ntiyatugize inyoni ngo tuguruke mu kirere ntiyatugize isamake ngo tujye twibera mu mazi aleluya yewe genda shimira imana itemeye kuremwa n'isekuru ngo bashinge mw'umuhene bansekuremo isombe aleluya yewe ndashimira imana itemeye kundemamo capati ngo basomeze icyayi bamanurire bunguri numuhogo ngo ba <laughs> uyu ni nzinzi wanzigiye muri kubona kuri sikirini z'umusambi tv kandi nawe uri kureba iyi videwo rwose imana iguha umugisha ariko ibuka gukora sabusikarabu nimba utarayikora wibuke no kuba washeyaringa iyi videwo abandi bantu bayibone nimba iri kugushimisha ibuka isangiza n'abandi kugira ngo ibyiza tubisangire wa mugani wa nzinzi wanzigiye ngo ibyiza by'i karuvali nzinzi wa wanzigiye turakomeje hmm. iyi ndirimbo kubera ko irimo utuntu nakwita nk'udukoryo twinshi ngo imana itarangiza umuhango bange mu gikatsi none ngo imana itarangiza ngo bari basekuramo isombe n'ubunyobwa hmm. ni ukubera iki wahisemo kuba washima imana muri ubu buryo ni uko hari abantu nakunze kujya mu rusengero hmm. batanga umwanya wo gushima ukumva bari gushima ibintu hmm. bidafatitse kandi hari ibintu bizwi bisanzwe bibaho mu buzima wareberaho ukabashima imana Mm. niba nyine imana yikugira kugira capati bakajya birirwa bagukanjakanja bagusomeza icyayi buri gitondo buri kigoroba eh. reba imana yikugira kugira ingagi ukajya bibera muri nyungwe eh. cyangwa se mu birunga eh. ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi twashima imana kubera ko tutabaye byo mm. ni byinshi cyane reba noneho iyo imana ikugira mikoro bakajya birirwa bagufashe gutya bakuvugiramo muri make na mikoro nayo buriya ntabwo buri kintu cyose washima imana itarakugize icyo gikoresho kuko icyo mm. gikoresho kiba giciriritse ariko twebwe turi abantu b'agaciro mm. eh, turi abantu b'agaciro kandi burya ntabwo wabura ikintu ushima imana mm. ni byinshi yego abashimwe abaho ariko ushobora no guhera ku bintu ureba ukavuga uti kuki imana itangiza igiti se mm. hmm? mbese imana ikujyana nete buriya wari kubyangara wapinyire ntago e, keretse iyo ibaza kungisha inama eh. ariko kuko yahisemo kungira nzinzi ndayishima cyane ntweze ubwengera amarineti aya manuze yacitse birirwa bajya kunjomba za turunevise bashyiramo amaburo <laughs> urumva ni byinshi washimira imana gusa nabinyujije muri ubwo buryo eh. burimo no gusetsa no gukangurira abantu ko hari ibindi bintu burya washimira imana eh. ntabwo washimira yego mfite n'indirimbo y'amashimwe nayo shimira imana ko yanyambukije inyanja hmm. ikangiza impanuka uburwayi muri make ingingo nyamukuru ah, ni ugushima imana kandi ukayishima eh, ikaguha igihagararo nyine cy'umuntu ukanishimana n'umutima wawe wose hmm. nzinzi reka dukomeze ku karirimbo wenda ko mu bukwe hari akaririmbo buriya wigeze uririmba nawe simbizi nimba ukibuka ariko nyine aho ku mutima wawe urimo uragatekereza hari akari kuririmba umugeni ararira sinzi ngo ni akahe ariko ndumva wenda agahari ni nyinshi njya mbaririmbira bakarira ariko ntabwo baba bababaye biba bishimye y'ibyishimo tariki ngiyi irageze twiyemezeho kubana yo ni umugisha w'imana kubona umugore nk'uyu ni umugisha w'imana kubona umugabo nk'uyu kuki nabyerura ngo mbibwire ababyeyi mbisinyire mu rukiko uri umugore w'umutima uhaye umutima wanjye uri umugore w'umutima nguhaye umutima wanjye byatangiye kera dukundana tukiri bato yono n'urukundo rurakuze twiyemeje kubana urukundo rurakuze twiyemeje kubana kuki byerura ngo mbibwire ababyeyi mbisinyire mu rukiko uri umugore w'umutima ngo wayo umutima wanjye yehe yeye mwana wa mabukwe n'ukuntu ufite igikundiro urukundo ngukunda rufite imizi ndabihizi yego urukundo ngukunda rufite imizi ndabihizi rukure bababyeyi rufite imizi ndabizi rukure babavandimwe ufite imizi ndabizi yewe nimureke mbabwire ukuntu nakunze umwari njye nakunze umukobwa maze nyoberwa amazina yose nayabaza ababyeyi ntibambwire amazina y'uwo muntu wambabariye ukambwira amazina yawe amenya amazina yawe maze nkajya guhamagara agira n'isheri ishushuhani ndetse na mayirabu I love you so eh. come to me come to me I love you so much eh. come to me I believe in you I like you I need you We love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. We love you. Tunakupenda sana. I love you so much. Come to me. Eh, Dukomeze kuri kuri ya iningo ni show me the love. Show me the love. Mm. True love. Yeah, true love. subiza umutima wanjye mu gitereko subiza umutima wawe mu gitereko ntihari ubwo mbyuka nkicara nkareba iburyo n'ibumoso nkakubura nareba hejuru nkabona umwijima nkabura urumuri rwawe rw'urukundo ntegereje igisubizo no time true love urukundo nyarukundo ni rugira umupaka true love love has no border even if the sky is falling down genza komeza gukunda urukundo ruruta byose show me the love cause you have love show me the love because you have love even if the sky even if the sun is falling down igeza komeza ngo akunde urukundo ruruta byose uyu mwari mbabwira ni umwari w'umutima yari nyamwicara wagacunda kongera inyana ubwatsi inyambo zikabume n'ibisabo bikanira amatavu n'imituzo amarwame n’ibibi baguye umusore babwira n'umuntu w'umugabo abakobwa benshi bavuze ko bamukunda yakunze umukundo urukundo ruruta byose shomi de lava show me the love cause you have love abazungu bati what is love who has love show me the love because you have love show me the love cause you have love show the love iyo eh. ni true love true love iyi ndirimbo ni true love bya nyabyo cyangwa ni true love kundi muntu oya ni ku bantu bose hmm. Hmm. iyi ndirimbo ujya kuyihanga byatangiye gute na gute harimo n'icyongereza kubera icyo wifuje kwishyira mu kindi ni umugeni eh, ni umukobwa wampaye yambonye kuri radiyo nagiye gucuranga hmm. afata nimero yanjye arantumira hmm. ahantu bita i oya karangazi hmm. eh, ariko yabaga i kigali umugabo we n'abawe mu mutara njyayo ngo nyine yavuga ati indirimbo indirimbo utigeze uririmba nayo yihanze nyine muri iryo joro mm. ndavuga reka mbikore numvise abantu bayikunze mm. ntanyikomeza mm. nyita turu ravu eh. eh, mwese ko mwese ko ari nyamwicara bagacunda kongera inyana ubwatsi uwo ni umwari cyarangaga umwari nyine w'umunyarwanda eh, iyo ndirimbo rwose irimo n'imitoma cyane hanyuma rero nzinzi nzigiye hari abantu badukurikirana bari ahantu hatandukanye tutibagiwe abaturanyi b'abarundi nta ndirimbo wenda yo mu y'abashinga mm. nayo waturusha kugira ngo widucishirizeho cyane cyane na haya ngo imuhiri iwacu imuhiri iwanyu eh. ko nahageze se imuhiri iwacu iyo nakuriye habaye umwana yari intore yari umuyabaga yarazarunu yari akarorero nk'urunganwe uyu mwana ni katihabwa harakunzwe reka harakundwa yitwa tiro ry'inka yasa n'irenga yitwa tiro ry'inka uye yasa n'irenga nawe yankunda nanjye nkamukunda nsige namujyanye ihibombewe barayamaze ngo baragabangana abatware nibo bamujyanye yitwa tiro ry'inka iyasa n'irenga yitwa tira uye iyasa n'irenga zo kwa kuri ka gasozi kumucamo amwe yahoraca nzotega amaso yuko yahagaruka azanzaniye wa mutima itwatiro ry'inka uye iyasanirenga itwatiro ry'inka uye iyasanirenga yitwa tiro ry'inka iya